Je demande un revenu découplé du travail, un droit à la vie comme l'aurait voulu Lafargue et bien d'autres après lui, un revenu, pas un salaire, que l'on comprenne la différence entre l'emploi et l'activité, que l'on puisse passer sa vie à la rêver, à créer, à militer, à explorer, à aimer, enfin regarder les gens pour les aider, pour ce qu'ils sont pas comme rapport marchand, à découvrir le monde autrement qu'à travers une entreprise, ou son compte en banque, à enfin choisir son travail, les études, sont temps, sa vie, suffisante pour vivre, inconditionnel pour choisir, individuel pour l'autonomie, universel pour l'égalité, car on se sent mieux sans contrainte monétaire, à ne plus avoir peur de l'avenir ou de la crise, à regarder ailleurs que dans son portefeuille ou sa télévision, à enfin avoir le choix des études que l'on fait parce que si on en a les moyens et même s'il n'y a pas de débouchés enfin pouvoir faire ce qui nous plaît, le travail que l'on fait parce que l'on en a le temps. Et même si c'est pas rentable, car l'humain n'est pas rentable. L'humain n'est pas rentable. Au troisième millénaire, nous produisons enfin suffisamment pour tous. Enfin être artiste et créer sans avoir à vendre après. Enfin partager gratuitement ce qu'on aurait rentabilisé avant. Je veux vivre dans un monde distribué. Comme avec les logiciels libres et ce qui en découle. Le chômage est une solution à long terme. L'emploi est mort, laissons-le à ceux qui le souhaitent. Imaginons un monde non marchand où l'on donnerait à chacun le droit de vivre. Après l'abolition de l'esclavage, après la DDH de 48, après la première République, après les réformes du Front populaire, la dignité humaine est possible. Acceptons-la. Je demande un revenu découplé de travail, un droit à la vie comme le rêve Lafargue et bien d'autres après lui. Un revenu, pas un salaire, que l'on comprenne la différence entre l'emploi et l'activité, que l'on puisse passer sa vie à la rêver. Je vous demande un revenu découpé du travail, un droit à la vie comme l'aurait voulu Lafargue et bien d'autres après lui. Un revenu, pas un salaire, que l'on comprenne la différence entre l'emploi et l'activité, que l'on puisse passer sa vie à la rêver.